السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في جديد حلقة جديدة من لعبة سوبر ماريو الرزول المافيا هيا بنا نتسقاو خليكم معنا نطلعو وهيا بنا This is Mario. And this is Bowser. They were known as eternal enemies. They had been uh, fighting each uh, other for decades, without getting anywhere. This is the reason of all the fight. Princess Peach. The two were fighting all the time to attract Princess's attention. But finally, Princess Peach. اوكي الان دخلنا الى العالم البين قمنا اختصار هنا العلم هنا الارمر هنا سلموت هنا الاسلحه وكفار كانوا يريدون عندما اتحدث اليكم صعب وانا غدو خاصك نطالب منك ماريو نعم انا هو ماريو نعم انا قلت من جديد اني انا هو ماريو نعم انا زيد انا فيري جود واو ويت وات تضرب عليه قاعد لازم نفرقوا التئين باللعبة تعال شوف بوم ابلع واو ابدع سوق هذا الشيء ابلع اوه هذاك الفرقة هذاك كيلوح متفزرات <laughs> كيلوحهم كلنا وعاز ديال البخ إيه، خذ شي واحد فا ما بقاش واحد حد تا زيتها وهذا شي مشي هذا برينسيس فرقر واه زيت فرقر شوف نشوف اه هذا القائد ديالك تلتو بارك الله فيك بغيت يخرج صافي اخويا الدقيق شد انا اول اول مستر او نسيت اتصل قسم مش هو الديناصور من جديد نوعا اه هذا من جديد قال لي تتفرج على هذا بس نشوف واحد الصناعة انايا كون خوت نمشي واحد اخر قال لي هذا ديالي غنقريو تي ان تي عارفة شنو راح نضرب هذا غادي يخرج واحد لا عندي واحد لا لا لا ضربني هذا المزرعة هذا السلحفاة اللي غنموت تم تم خونا خونا زي خونا زي ماما ميا اوكي باختصار هادو Okay, this the castle let's go. بعد اه السيج السيج دمازي الاخر ولا واش واش بعد ولا ولا ايه بعد نهار يعني خلينا في الفاير والبابجي اه البابجي غاد كلش فيها بوز الميلا كيس عيد من جديد سيسمع سيد عبد الحتي بس في يجي بسرعة سوبر ستار سوف يبدأ اي صح بدون تلعب <laughs> لعيبة فاير عندي متلعب فري فاير اوكي الله على خير واو عسل أبني المافيا يكون لك Mamma mia! dạ oh. وش ضد العلم انشغل العلم اه يا زلمه كثير سيف ايم سيف والله قصير واو كلهم واو واو دم زي الحي اوكي الليدر الاخير غادر لماذا انت غاضب علي؟ لا Oh my god. Oh no. Oh my god, kacang-kacang. انني خسرت يا يا يا نهاية سعيدة الى الى هنا قمنا قتل قتال الارض اللايدر اول لا اسم باختصار هذه حلقة بشكل كامل هذه نهايتنا السعيدة والحزينة بنفس الوقت goodbye I love assume